देखिए आदरणीय ताई जी के नेतृत्व में शहर का बहुत सारा विकास हुआ हर क्षेत्र में हुआ रेलवे हो एयरपोर्ट हो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो सभी क्षेत्रों में बहुत सारे काम हुए हैं हम जो बचे हुए काम हैं उसको आगे ले जाएंगे और इस शहर में जो और, और जो आवश्यकता होगी उसको ध्यान में रखते हुए सभी जनों के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ शहर के प्रबुद्ध जनों के साथ हमारे वरिष्ठ के साथ बैठकर एक मास्टर प्लान बना के और शहर कैसे देश के टॉप शहरों में आए इसके लिए विचार करेंगे देखिए हमारे यहाँ कार्यकर्ता लड़ाई लड़ता है और हमारे कार्यकर्ताओं के पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं के खून और पसीने से भारतीय जनता पार्टी